нутар муну эко наитад бишан кимиканду толкитсай бишан аажана сокто юкум бишан муну кан биятар толкитсатар конгнорин биукун ку куаинча дагатун харантун тани аа экэн мерик сесича ку куадер конгнорин ге юкун катар бурипчан тар пуслиетар аашин оочантар аи ну аашин оочан ну в смысле умерла пуслиетар все я тоже вот вас тут толкичал вот юду винян вот тоже такой же тоже Jokun kumuran ukuain dan as ajara kyo. Ogdein ja kok jokun. Tukan ai sana si ai si tukan aji au se atai ko